Jon Ruben Arroiz arrotxapeako presoak bizi duen egoera salatzeko abian jarri dugun ekiminaren berri eman nahi dizuegu. Bizi osorako zigorrik ez ekimenaren bidez. Zazpi barra 2000 amalau legearekin aplikatzen zaion salbuespen araubidea salatzen dugu. Lege honen aplikazioak askatasunik gabeko pertsonen giza eskubideak urratzen dituela uste dugu. Jonek, ia amasei urteko zigorra bete zuen Frantziako espetxeetan. Europar batasunak arau bat eman zuen, eta arau horren bidez, lortu nahi zen Europako zigorarloko epai guztien eragina baliokidea izatea. Horrek, esan nahi du, ebeko espetxeetan betetako zigorrak zenbatu egin behar direla. Jon Rubenatzen eta beste berrogeita mar bat presoen kasuan hori ez da gertatu. Espainiako estatuak zazpi barra 2000 legea onartu zuen, Frantzean betetako amasei urteak Espainiako kondena betetzerakoan kontuan arziet zitezen. Hori gauzatzen bada, ez luke askatasuna lortuko 2000 berrogeita sortzi garren urtera arte. Espetxean berrogeita bost urte igaro ondoren. Berrogeita bost urteko espetxealdi efektiboa estalitako biziarteko kondena baten baliokidea da. Hori ezin dugu onartu, Jonek espetxerako bidea egiteko duen eskubidearen urraketa salboespenezko espetxe politika baten ondorioa da. Hau guztiagatik, gure ekimenarekin bat egiteko eta pirilaren batean, bizi osorako zigorrik ez, etxera leloarekin burutuko dugun manifestazioarekin bat egiteko gonbidapena lusatzen dizuegu.